Virginie Simon, CEO and co-founder of My Welcome to San Francisco. MyScienceWork est une plateforme globale scientifique qui a pour but de démocratiser la science. Donc nous vendons des plateformes Polaris aux institutions qui ont pour but donc de valoriser leurs articles libres de droit en open access et de valoriser leurs recherches auprès du grand public. Donc quelques chiffres de notre traction, une bibliothèque numérique de 30 millions d'articles, une communauté d'un demi-million de chercheurs. Nous avons levé 4 millions de dollars euh, à ce jour et avec des équipes internationales situées entre Paris, San Francisco et Luxembourg. Nous avons aussi des partenariats forts comme avec Google Scholar. Alors pourquoi je suis devenue entrepreneuse ben, C'était pendant ma thèse que j'ai fait dans les nanotechnologies contre le cancer, où j'ai vu un grand besoin. Donc sitôt mon doctorat en poche, j'ai créé My Science Work. Voilà, je voulais souhaiter un excellent anniversaire à Paris Pionnière pour ses 10 ans. Paris et Pionnière, deux mots qui font vraiment beaucoup de sens pour moi. Paris, cette ville incroyable, ville de lumière et de culture, et Pionnière pour que les femmes accèdent enfin à la parité et deviennent de plus en plus euh, leaders et à accéder à des postes à haute responsabilité. En vous remerciant.